Thank you. أتابع تحرك قوافل الحجيج حجيج؟ نعم فالعرب يحجون كل عام إلى كعبتهم في مكة العرب من كل مكان يذهبون إلى مكة للحج وهناك يزداد أهل مكة ثراء تزدهر التجارة فيها يا لها من فكرة فيما تفكر يا سيدي؟ لنبني بناء أعظم من الكعبة لتحج إليه العرب من كل مكان وتزدهر مملكتي بالتجارة والمال ويسعد بذلك ملك الحبشة وأنا أيضا <laughs> أين سيد مكة فإني رسول من عند أبرهة عظيم اليمن سيد مكة هو عبد المطلب بن هاشم وستجده عند الكعبة فهو يسقي الناس من بئر زمزم الذي أعاد حفره أين سيد مكة؟ أنا رسول من أبرهة تفضل معززا مكرما أيها الرسول ماذا يريد أبرهة؟ بأمر أبرهة عظيم اليمن فليتجه العرب للحج إلى القليس المعظم الذي بناه ومن يخالف يناله عقاب أليم أخبر من أرسلك أننا لن نترك قبلتنا قبلة آبائنا لن نترك بيت الله الحرام إنه يريد أن يحقر من قبلتنا لأنتقمن من قليسهم هذا يمكن إنها إهانة هذا العربي لوث القليس وفر آه إنهم يسخرون مني سأريهم من هو أبرهة جهز لي جيشا جرارا تتقدمه الفيلة سأهدم كعبتهم لن يكون هناك بيت مقدس سوى القليس يا سيد مكة أعد أبرهة جيشا جرارا وأتى لهدم الكعبة جيش جرار يأتي لمكة؟ لقد سمعت شيئا كهذا من الكهنة والأحبار وهو دليل على قرب ميلاد نبي هذا الزمان والآن علينا أن نفكر ماذا سنفعل مع جيش أبرهة الجرار العظيم قد أخاف العرب <laughs> ربما اختفوا داخل شقوق الجبال يا سيدي حق هذا الجيش لن يقف أمامه شيء ولن يمنعنا أحد عن هدم كعبتهم من هذا الفارس؟ فارس واحد يظن أنه سيوقف مثل هذا الجيش الجرار؟ أنت نفيل كيف تظن أنه بجيشكم الصغير ستقضي على جيش أبرهة العظيم لقد أقسمنا ألا تمر إلى بيت الله إلا فوق أجسادنا فنحن فداؤه أنا أحب الفرسان ومعجب بشجاعتك لذلك سأبقي على حياتك لتكون دليلنا في الصحراء آه أهلا بك يا سيد مكة تفضل تفضل بالجلوس شكرا لك لم نأتي لنسفك دماء أحد فقط خلوا بيننا وبين الكعبه ولن نؤذيكم اعلم ان قوتكم تفوق قوتنا بكثير ولذلك لن نتعرض لكم ولكني جئت في امر اخر ماذا لقد استولى جنودك على ابلنا اتيت لاستردها اتيت من اجل الابل ونسيت بيتكم المعظم قد أصابتني الهيبة والرهبة عندما رأيتك أما الآن وأنت تسألني عن الإبل فقد قل قدرك عندي أنا رب الإبل أما البيت فله رب يحميه ردوا عليه إبله ولن يمنعني أحد من هدم تلك الكعبة Marra. ثم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك هيا يا سيد مكة لقد اقترب جيش أبرهة ابرك محمود وارجع راشدا وهكذا اهلك الله ابرهه وحمى بيت الحرم وسمى العرب هذا العام بعام الفيل وفيه ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم